أناديك تعالى قصيدة للشاعرة دكتورة أمل العرب أناديك تعالى تعالى إلي تعالى إلي يا من عشقت فيك الهوى تعالى إلي يا من عشقت فيك الهوى والصبا لا يكتب إلا على أشجار سقيت من حروف اسمك أحببت فيك الحنان أحببت فيك الحنان وأسكنتك في درب أحلامي أحببت فيك الحنان وأسكنتك في درب أحلامي أناجيك تعالى يا من تربعت على عروش الغرام يا نسمة ربيع هبت على نار الجوى يا من تربعت على عروش الغرام يا نسمة ربيع هبت على نار الجوى يا فرحة الزمان وقمر تلألأ بنوره على أشرعة هيالي تعال يا نجمة اعتلت سقف محراب العشاق يا شمس انصهرت من شعاعها شموع ظلام يا حب أغرقني يا حب أغرقني في نهر الأشواق وعبر بي شواطئ الأحزان تعال تعال يا رداء كسيت به أجساد أوجاعي تعال يا رداء كسيت به أجساد أوجاعي تعال حبيبي تعال حبيبي انزعوا جلدي وأبحروا في دمي تعال حبيبي انزعوا جلدي وأبحروا في دمي وسافروا مع النبضات إلى وجداني سوف تجد سوف تجد إنك تسكن كل أركاني وتزعزع كياني تعال تعال واكسر ضلوعي وأقطع أرودة أوردتي ومزق شرياني تعال واكسر ضلوعي وأقطع أوردتي ومزق شرياني سوف تجد أن حنيني لك يعصف قلاع ألامي وكل نبضة من فؤادي تنطق باسمك على أوراقي تعال تعال انظر في مقلة عيني وتحت جفوني سوف تجد صورتك مرسومة ومطبوعة من دموعي تعال وامسك يدي وامسح عن وجناتي تعال وامسك يدي وامسح على وجناتي سوف تجد ان اترك يملأ كفوفي ويعطر شجوني تعالى تعالى واحفر ونقبه عن نفسك في روحي تعالى واحفر ونقبه عن نفسك في روحي سوف تجد ان طيفك هو حارس ابواب قصرك تعالى واحفر ونقبه عن نفسك في روحي سوف تجد ان طيفك هو حارس ابواب قصري تعالى بعصر اشعاري وأقرأ حكاياتي وأنسخ رواياتي تعال بعصر وأروي شعاري وأقرأ حكاياتي وأنسخ رواياتي سوف تجد إنك كل قصيدة نقشت في أبياتي سوف تجد إنك كل قصيدة نقشت في أبياتي فأبدا لن ترحل بعيد عن عيني أبدا لن تكون يوما لغيري مع تحيات دكتورة أمل